Leçon numéro 2. Ne commencez pas la leçon numéro 2 si vous n'avez pas bien mémorisé la leçon 1. Donc pour vérifier cela, nous allons faire des révisions. Vous êtes prêts A est E, U, U A E. Si vous êtes certain de bien connaître sans hésiter les lettres et les gestes, on peut commencer la leçon 2. Et nous allons voir trois gestes avec trois sons différents. Wa. Ouin. O. Oh. O. Oh. Bien. Alors avec ces trois nouveaux gestes, nous allons commencer à lire. Wa. Ouin. wa, O. wa, one, o, one, wa, o, one, wa. Wang. Wa. O. O. Wa. Wang. O. Wa. Wang. quá quan quá ô quá ô quá ô quan ô quan O. Oh. One. O. Oh. O. Oh. One. Wa. O. Wa. One. O. Bien, alors nous allons lire des lignes des gammes et vous faites bien les gestes avec le son. I U I U U I A E I O A U E Wa I E Ouin. Eh. E. I. O. U. E. I. E. A. Eh, Wa. Et. A. I. U. Wa. Et. O. I. wah wah e wah e wah wa e o e e o e o E O E O E O E Alors maintenant, nous allons commencer à lire sans les gestes. A, O, A, O, I. Et vous remarquez qu'il y a deux mots, O et O, avec une lettre qu'on n'entend pas. Cette dernière lettre, c'est en français, souvent ça se passe, on ne l'entend pas. Donc on la barre, on entend seulement O